Henrille haastattelu. Moi Henri! Sä kävit nyt baanassa. Miltä, miltä vaikuttaa? Pitäisikö baana yksityistä? Siis mä oon sitä mieltä, että se maa-alue on sitten myyä vaan korkeamman, korkeamman tarjouksen perusteella pois. All right. Se ei saanut vaikka mitä. Mitä sä oot laittanut? En mä oon siihen mitään laittanut. Pointti on se, että kaupunki olisi voinut myyä sen ja eri ihmiset olisi voinut laittaa siihen jotakin. Asia markkinatalous toimii sillä tavalla. Niin, jos olet kirjoittanut kirjankin tästä aiheesta. Joo. Ei sitä mun tarvitse keksiä, että mitä siihen käytetään, vaan se myyä vaan pois ja katsotaan, mitä ihmiset keksisi. Asia. Ja mistä, mistä ei, jos sun kirjaa haluaa ostaa, niin mistä saa ostettu? www.heikkinen.hk Asia.